have good news, Agent. As everyone knows, you are my third favorite field operative, and as such, I managed to find some money in the budget for that vacation you always mention after nearly dying. Grab the new reel in the door, and we'll be off and running. Operation Deep Dive. Your next mission will take you to the beautiful Caribbean, But this is no vacation. I already told you we can't afford that. You'll need to destroy Zor's top secret submarine, but don't count on using an escape pod. We find those things at the bottom of the ocean all the time. The people inside are usually pretty dead. Будем выбираться с субмарины. Эм, Welcome to our state-of-the-art Zoraxis escape pod. An explosion has disabled primary functions. This is an emergency. Please start engine manually. ладно. М, Маленький подарок. Ух ты ж. Что это, керметик? Так. Ладно. Я примерно тебя понял. Хорошо. Ну вот почему так. Так, закрываем. Xeraxis escape pod. An explosion has disabled primary functions. This is an emergency. Очень осторожно. А у меня есть еще один. Так, хорошо. Для чего мне это? Я так понимаю, это вот для этого, да? Хорошо. Хорошо, так. А куда мне надо код водить? engine, engine. Wasn't that easy? The engine is engaged and we are starting our set. Just sit back and relax. System malfunction. Э. а, блин. Новости. Who can say with us now? Бэм. Так, потом так. Так, так. disabled primary functions. This is an emergency. Please start engine manual. Я уже знаю, что будет. Ага. <laughs> Wasn't that easy? The engine is engaged and we are starting our ascent. Just sit back and relax. Блин, как неудобно. System malfunction. Would you like to vent oxygen? Vent, vent, vent, vent, venting oxygen. М, Oxygen level at warning. Engine o- overheating. А вот оно. Explosion imminent. Structural Охлаждайся. integrity failing. Hull secure. Self self-destruct in 90 seconds. Enter override code to abort. Один. To add. А, блин, семь, да? Шесть. Семь. Z. If even. Ад. Блин, Ивен и Ад. Что такое Ивен? Ивен четное, Ад нечетное, да? Допустим... Да, нечетное. Два четное, Пять. нечетное, Шесть. Ой, три точнее, да? Три. Также и восемь четное. Присаживайся. Our communications are back online. Signal us to let us know. Open the hatch above you and signal your rescuers. Have a nice ah, day. Ah, there you are, Agent. We thought we'd lost you to the wiles of the Caribbean. We're approaching your position now. Какие неуклюжие гранаты он держит, ужас. Как, ну, неуклюже он их. Когда берет, он сразу их... but your love of escape pods clearly clouded your judgment.